yakatanga muna 1952yakatangaofounder manje papa ndobandisingazivi nokuti atisatambozvaa pavakanyora manhubuti acho munomaaifounde manje vanonge vane beji yavakasakaserapo Calls and uh, and ambitions for the sharks. 1952, actually saka what is the purpose of this sports club inobatsira nhu tingangoti iclub yemacommunity members ekuti ndovano vanobatsirikana pokokwana pekudi pokumira zvisiri zvekuti vanoenda kumahotera kana chichi vangoita sekuti vanotongoti vakaita sekuti chi ekuti vakangoita sekuti katingangoti ka ah, tongoti iclub saizvozvo tongoti vanhu vakangoita kuti ndatiitechi ati fome iclub yede kuti tiwane pekunyira chete makastoma zangu tiva sevhadoro vamwe vanomwa mabrandi vanomwa whisky vanomwa mavhowe vamwewo zvava vanoinga kana mvura chaivo vamwe ndo vanouya kuzoona ragby pane cricket netennis nebolly ingaindo zvinhu zvasara zviripo nebut haisi ground manje inoitwa building iruko yesquash ndingangoti ndo mutambo wasara uriipo parizvo kovenyuine inokwanisa kuuzwa here for other things ah, kune vamwe vanenge vachida kubhuka zvimwe zvino takatenderera but kazhinji vanoda vari mamembers vanova inzi mabhuke vacho vaidi kutozodibisa pane vana vao Yeah? Yeah. <laughs>